सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे तो फिर नजर झुका के करे